Hər vaxtınız xeyirli olsun. Dropshippingə başlamaq istəyirsinizsə və hansı platformanı seçəcəyinizi bilmirsinizsə, bu videoda sizə seçim etmək üçün kömək eləyəcəm. Əvvəlcə eBay-dən başlayaq. eBay dropshipping ən sadə modellərdən biridir. İlk növbədə satış edə bilmək üçün sizin reklama və ya əlavə trafik çəkmə vasitələrinə ehtiyacınız yoxdur. Çünki eBay-in daxili trafiki satış həyata keçirmək üçün yetərlidir. Edəcəyiniz tək şey vaxtınızı satılan məhsullar tapmağa və onları satışa qoymağa sərf etməkdir. Üstəlik dropshipping modelləri içində ən az büdcə ilə başlaya biləcəyiniz model eBay dropshippingdir. Belə ki, 30-40 dollar belə başlamaq üçün və bir müddət irəliləmək üçün kifayətdir. eBay dropshipping haqqında kanalda çoxlu video var və başlamaq üçün onlardan istifadə edə bilərsiniz. Qısacası, dropshippingə yeni başlayanlar və e-ticarətdə təcrübəsi olmayanlar üçün eBay dropshipping modeli əla bir başlanğıcdır. Shopify ən çox yayılan və demək olar ki, ən yanlış tətbiq edilən dropshipping modellərindən biridir. Üstəlik bu modeli asan yoldan pul qazanmaq kimi də göstərənlər var. Amma heç nə göründüyü kimi deyil. İlk növbədə onu deyim ki, Shopify dropshipping modeli kompleks bacarıqlar tələb edir. Yəni təsəvvür edin ki, məhlənizdə bir mağaza açmısınız və ora müştəri cəlb etməyə çalışırsınız. Eynilə Shopify dropshipping modelində də açdığınız onlayn mağaza internetin hər hansı bir hissəsində hər kəsin xəbərsiz olduğu bir domain altında yerləşir və siz bir yolla bura trafik çəkməli olursunuz. Trafik seçmənin sosial media hesabları, Facebook reklamları, Google reklamları və başqa PR vasitələri ilə eləmək olar. Amma saytınıza gələn hamı təbii ki, məhsulunuzu almayacaq. Ona görə də datanı analiz edib geri hədəfləmə sistemləri qurmalısınız. Göründüyü kimi Shopify dropshipping daha çox zəhmət və pul tələb edir. Amma üstünlüyü ondan ibarətdir ki, data toplamış olursunuz və sizə nəzarət edən kimsə olmur. Məsələn, eBay və Amazon kimi. Üstəlik, onlara komissiya da verməli olmursunuz. Qısacası reklam və analiz məsələlərində özünüzə güvənirsinizsə və bir az da büdcəniz varsa, Shopify dropshipping-ə başlamağınız məsləhətdir. Amazon Dropshipping və Amazon FBA iki fərqli modeldir. Amazon Dropshipping-də digər modellərdə olduğu kimi məhsulları başqa tədarükçülərdən tapıb Amazonda satırıq. Amma FBA modeli, yəni Fulfillment by Amazon modeli biraz daha fərqlidir. Burada məhsulları topdan şəkildə alıb Amazonun anbarına yerləşdiririk və satış edəndə Amazon özü məhsulu anbardan götürüb çatdırır. Təbii ki, Amazon modeli biraz daha çox büdcə tələb edir, çünki anbar və servis haqqı da buna əlavə ediləcək. Amazonda digər model olan dropshipping modeli eləmək istəyirsinizsə, burada qiymət sizin üçün biraz problem yaradır bilər. Çünki Amazon ən geniş bazarlardan biridir və oradakı rəqiblərlə qiymət sahəsində yarışmaq biraz çətin olacaq. Əgər Amazon üzərində ticarət etmək istəyirsinizsə, FBA modeli daha məsləhətlidir və daha çox imkanlara sahibdir. Amma bayaq da qeyd etdiyim kimi təxminən 1500-2000 dollara yaxın bir büdcəyə sahib olmalısınız. Burada bir üstünlük də ondan ibarətdir ki, eBay-də kimi pulsuz trafikdən istifadə edə bilərsiniz və reklama ya da əlavə trafik artırma vasitələrinə ehtiyac yoxdur. Etsy dropshipping xüsusilə haqqında çox az danışılan bir modeldir. Burada eyni ilə eBay və Amazon kimidir, amma fərqi odur ki, burada daha çox digital məhsullar və aksesuarlara üstünlük verilir. Yəni siz burada açıqçalar, boyunbağlar, üzüklər və başqa bu kimi məhsulların önə çıxdığını görə bilərsiniz. Üstəlik print on demandlə məşğul olursunuzsa və ya olmaq istəyirsinizsə bu platformada mağaza açıb məhsullarınızı yayımlamağa şansınız var. Yenə də burada reklam və PR kampaniyalarından istifadə etməlisiniz ki, məhsullarınızda müştərilər tapasınız. Sonda bu 4 platformanın nələr tələb edəcəyini bildiyimizə görə hansını seçəcəyimizi də bilə bilərik. Ona görə də öz imkanlarınıza və bacarıqlarınıza nəzər salın və sizə ən uyğun olanı seçin. Amma yetər ki, başlayın.